ውድ ተመልካቾቻችን ዛሬ እንግዲህ የምገኙ በቤቴ ነው። ቤቴ ውስጥ ተረት እናነባለን፣ አንድ አጫጭር ነገሮች እንወያያለን። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብሬያችሁ የምቆየው ቃል ኪዳን ሸዋይ ነኝ። መልካም ቆይታ። መጀመሪያ እንግዲህ የምጀምረው ከተረት ነው። የተረቱ ርዕስ ሁለቱ ግልገሎች ይባላል። አንድ የነብር ግልገልና አንድ የፍየል ግልገል ድንገት በሜዳ ላይ ተገናኝተው ሲጫወቱና ሲቦርቁ አሉ። ሲመሽም ቻው ቻው ተባብለው ወደ የቤታቸው ሄዱ። የነብሩ አገልጋይ ማታ እቤት እንደገባች ለእናቷ የቀን ውሏት እንዲህ ስትል ታጫውታት ጀመር። እማዬ ብታይ ዛሬ በጣም ቆንጆዬ ፍጡር ከሆነች ጋር ስጫወት ዋልኩልሽ። እንዴት ደስ የምትል ቆንጆ መሰለች ጨዋታና ብሩቃ የሚያስደስታት እንስሳ ናት። እናልሽ ዛሬ ከእሷ ጋር ስጫወት ደስ የሚል ጊዜ አሳለፍኩ ስትል አጫወተቻት። ነብሯም ልጇ የነገረቻትን በጥሞና ካዳመጠች በኋላ ከማን ጋር ስትጫወት እንደዋለች ከልጇ ገለጽ ከልጇ ገልጻ ወዲያውኑ ተረዳች። ይኸውልሽ ልጄ እሷ ማለት ከጥንት ጀምሮ ለእኛ ለነብር ለእኛ ለነብር ዘሮች ተመራጭና ተወዳጅ ምግባችን ናት። ስለዚህ ይዘሳች መምጣት ነበረብሽ አለቻት። ነው እንዴ? እኔ እኮ አላውቅም ነበር እማዬ። አው ጥፋቱ የኔ ነው። ቀደም ብዬ ላስረዳሽ ይገባኝ ነበር ስትላት፣ ማሚ ችግር የለውም ነገ ነገ ተገናኝተን ለመጫወት ተቀጣጥረናል። ስለዚህ ነገ ይዣት እመጣለሁ ስትል ለእናቷ አስረዳቻት። በሌላ በኩልም የፍየሏ ግልገል ገና ቤቷ እንደደረሰች በደስታ ወዲህ ወዲያ እየዘለለች እማዬ ዛሬ በጣም ቆንጆና ቆዳዋ ላይ ነጠብጣብ ካለባት እንስሳ ጋር ስጫወት ዋልኩ እንዴት የሚያምር መልክ ያላት መሰለሽ! ፍየሏም በቁጣ አንቺ ሞኛ ሞኝ ቂል! እነዚህ የምታያቸው እንስሳት ከተፈጠርንበት እለት ጀምሮ ጠላቶቻችን እንደሆኑ ነግረሽ አልነበር? ሁለተኛ ነግረሽ አልነበር? ሁለተኛ ሁለተኛ ይቺ እንስሳ ስታት በፍጥነት ሮጠሽ መምጣት አለብሽ ብለን አስጠነቀቀቻት። በማግስቱም ሁለቱ ግልገሎች ተገናኙ። የነብሩ ግልገል የፍየሏ ግልገል ባየቻት ጊዜ ድምጿን ለስለስ አድርጋ እንደምን አደርሽ አለቻት። ቀስ እያለች እየተጠጋቻት፣ የፍየሏ ግልገልም ቀስ እያለች ወደ ኋላ መሸሽ ጀመረች። ናይ እንጂ ናይ እንጂ እንደ ትናንትናው እንጫወታለን፣ ዛሬም እንደ ትናንትናው ዛሬም እንጫወታለን ተባብለን አልነበር? አይ ከእንግዲህ ከአንቺ ጋር አልጫወትም ያንቺ እናት እንደመከረችሽ ሁሉ እኔም እናት መክራኛለች አለችና በሩጫ ወደ ቤቷ ፈረጠጠች ይባላል። እንግዲህ ይህ ጠላቶቻችን ጥላቶቻችን የሚያገኙ ጊዜ አይታወቅም። ጥላቶቻችን አንዳንዴ አስመስለው አስመስለው ወደኛ ሊቀርቡ ይችላሉ። እኛም ደግሞ ከነሱ እንትን መራቅ አለብን። የሚለውን ተረት ያስረዳናል። የሀበሻ ተረቶች የሀበሻ ተረቶች የሚል ነው። ግዙት። ከፈለጋችሁ ሱቆች ውስጥ ማግኘት ትችላላችሁ። ቀጣይ ደግሞ የማወራው ስለ ህፃናት ስለ ልጆች ትምህርት መጀመር ነው። ልጆች እንግዲህ በዚህ ወቅት መስከረም ላይ ምናምን ትምህርት ሊጀምር ነው እና ትምህርት እንግዲህ ሲጀመር እኛ እኛ ልጆች ማጥናት አለብን። የተለያዩ መጽሐፎችን ደጋግመን ደጋግመን ማንበብ አለብን፣ የንባብ ክህሎታችን እንዲዳበር። ሌላው ደግሞ እንትን ሌላው ደግሞ ስለ ኮሮና ደግሞ ኮሮና በጣም አደገኛ አሰቃቂ የሚባል በሽታ ነው። ኮሮናም ደግሞ አሁን ዴንታ ዴንታ የሚባል ወደ ሀገራችን ወደ ኢትዮጵያ ገብቷል። ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ የገባው እኛ እኛ ችላ ስንል እጃችንን እጃችንን በሳሙና እና በውሃ ሳንታጠብ ስንቀር ርቀታችን ሳንጠብቅ ስንቀር ማስክ ደግሞ ሳናደረግ ስንቀር ነው ይህ ሁሉ ነገር ወደ ሀገራችን የገባው። እኛም ደግሞ ለዛ ደግሞ እኔ የምለው ይህ ሌላ በሽታ ደግሞ ድጋሚ እንዳይገባ እኛ መጠንቀቅ አለብን። ለምን እኛ ካልተጠነቀቅን ሀገራችን ትጠፋለች ማለት ነው። በኮሮና የተያዙ ሰዎች በጣም ብዙ ኢትዮጵያ ውስጥ ተይዟል፣ ወይም በሞትም አልቋል። ለዛ እኛ ኮረና እንዳይዘን እጃችን በሳሙናና በውሃ ለሀያ ሰከንድ መታጠብ አለብን እና ይሄን እላችኋለሁ። እና እናትና አባት የሚመክረንን ምክር መስማት አለብን። እናትና አባት የሚመክረንን ምክር ካልሰማን ለትልቅ ደረጃ አንደርስም። እናትና አባት አያደርገውና ጥፋት ጥፋት አጥፈታችሁ ከረገሙ እናንተ ትልቅ ደረጃ ላይ አትደርሱም። ለዛ እናትና አባቶቻችሁ የሚላችሁን ምክር ስሙ እላለሁ እና አዎ ትምህርት ሊጀምር ነው እና ትምህርታችሁን አዳብራችሁ አንደኛ መውጣት አለባችሁ። በትምህርት በትምህርት ከእንትን ምን ነበር የሚባለው ትምህርት የትምህርት እረፍታችሁ ደግሞ ሲኖር ደግሞ እንትን ትንሽ ትንሽ እየተጫወታችሁ ቲቪ እያያችሁ እናትና አባቶቻችን በስራ እያገዛችሁ ይህን አሰቃቂ ወቅት እናሳልፍ እላለሁ። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብሬያችሁ የቆየሁት ቃል ኪዳን ሸዋዬ ነኝ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቻው